presentación del día de ayer del presidente de la República, Luis Abinader Corona, y sus 100 días eh, en, el, Estado, en el gobierno. casi 100 días, pues fueron 90. Casi 100 días, pero son 90. Y esa forma de presentarlo al país, esa forma de, hacer el contacto con la gente que, que, que son los que tienen la percepción, para utilizar un término muy acuñado y muy eh, gastado en, la pasada eh, administración, y vimos como eh, ese presidente con esa fluidez y esa sinceridad con que hablaba, eso es lo que, lo que yo capté como, como mm, observador de, la, de la... El que, muchos pensaron que no tenía esa capacidad, ese nivel para tocar esos temas con tanta Sin embargo, si tú, te viste, si tú viste, conocimiento. Eh, no como uno se aprende una, una, una, una clase de botella sino era tan fluido el diálogo entre, entre un pueblo y un presidente que nunca se había visto en el país, o sea... fue, lo, de eh, anoche no, lo de no fue un discurso, fue una especie de conversatorio. una fluidez, como si estuviesen tomándose un café en, en, una, en, un, en el patio de una casa de una persona eh, del pueblo, que, que, que la que siente y es la que sufre y es la que goza cuando el país avanza, cuando el país se siente eh, que, vamos encumbrado a una, nueva, a una nueva era. Yo creo que sí, que y me he fijado que los presidentes exitosos de la América Latina que han tenido ese estilo, eh, se han acercado mucho al pueblo y, ha progresado porque han recibido el, apoyo. no me gustaría compararlo porque puede ser que el mío data sea mejor, porque tengo que decir el mío porque soy dominicano, pero eh, lo comparé con, lo, vi un presidente con un estilo sincero como Nayib Bukele, o sea, lo vi en ese, en ese, en ese tenor de, de, sinceridad, o sea, se vio sincero en sus palabras. Además, ese estilo, Sergio, eh, dice mucho, sobre todo de la, de la cercanía y ese contacto Recuerda que eh, años atrás, 20, 30 años atrás, tú hablar de un presidente y estar cerca de un presidente de un país, eso era algo eh, eh, extremadamente difícil. Hoy Tú puedes ver, por ejemplo, el estilo de Luis Abinader, que es un... un se hunde por las calles, El presidente no es un inmaculado, es un ser humano, es un eh, igual que, cualquier... Le responde a cualquier, a cualquier ciudadano, le responde él mismo. Ese sea, eh, contacto, ese acercamiento que, una vez más exhibe a Luis Abinader en el día de ayer, en ese conversatorio, porque no fue un discurso, fue un conversatorio... Eh, no he visto todavía nadie que pueda criticar o que pueda cuestionar ese estilo. Es un estilo muy particular, aunque tú, Sergio, lo, lo, ya lo estás comparando con otro presidente. Pero lo comparo en el sentido de la, de, la, de la sinceridad hacia el pueblo, o sea, eh, pero el estilo son diferentes son muy diferentes. aunque, hay que saber, aunque hay que reconocer que eso es algo, eso, es un montaje, claro que se hace, eh, eh, eh, un trabajo, pero fue lo más natural posible. Se notó como si hubiese sido un, conversatorio improvisado. Claro, que no fue improvisado. Eso es que se hace, pero realmente yo creo que llenó las expectativas de lo que se quería lograr con ese estilo de decir las cosas y la forma de que el país se enterara ¿Qué ha pasado durante estos 90 días que tiene Luis Abinader y el PRM en el poder? Mira, si tú te pones a comparar, eh, tú te das una, haces una retrospectiva, tú te das cuenta. Primero los discursos de Balaguer eran, eran, eran piezas, piezas literarias, bellísimas, pero nadie le entendía. O sea, todo el pueblo le decía, ¿qué dijo Balaguer ayer? Y lo que dijo, bueno, ah, que, la cruzada de amor va a dar más que, la, que esto, que, la, que el INVI, va a dar dinero. Es, eh, que, los, discursos de los presidentes no llamaban a la atención más que a un grupo. Pero, ya cuando el presidente va a hablar, es, crea, crea la, expectativa y todo el mundo está pendiente a lo que va a decir. Lo de, lo de Lionel eran eh, piezas filosóficas de más alto nivel. Tampoco él, no entendía a nadie. Experto lo de eh, Entonces lo de Danilo no entendía menos porque Danilo no hablaba. O sea, ese se entendía menos. <laughs> Como él no hablaba, ahora ese se entendía menos. Ahora que estoy entendiendo. Ahora esta forma es diferente. Ahora que estoy entendiendo por qué esa dinámica del presidente Abinader hablar, porque eso lo hace precisamente, va a la redundancia, más dinámico, porque como él va, a hablar tanto, en 90 días ha hablado cuatro veces, tiene que hacerlo lo más dinámico posible para realmente llamar la atención y que el pueblo se, mantenga pendiente de lo que... Oye, un discurso eh, espectacular, uno filosófico, uno no hablaba y el otro se integra al pueblo de una forma de un diálogo que es, yo creo que ahí entendió más la gente las cosas que, que, <laughs> lo pasado. Una forma diferente, una forma que hay que felicitarlo y esperamos que se mantenga así y lo que se dijo, de la creación de empleo, de la, del cese de la impunidad, toda esa cosa que sea una materialización que en el gobierno Hoy solamente nos referimos al estilo, a la forma del conversatorio, pero mañana vamos a hablar del contenido, eh, que fue bastante, bastante interesante lo que dijo el presidente Luis Abinader, que continúa creando esperanza y expectativa para los dominicanos. Sergio. Duérale a quien le duele. Llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. Agradecer como siempre a la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre ofreciendo todo el apoyo para mantener informado la región nordeste del país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor para toda la región nordeste y gran parte del Cibao. Y para el resto del país y el mundo a través de la plataforma digital que nos conecta con el mundo que es telenor.com.do a la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allí en el Master Mr. Edward, y a ustedes. Gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la retransmisión